Saluton! Mi estas tiu, quiu nomidgias... Mi estas clarigonta al vi, kiel functias la vorto mii, en sol re solo. Tiu vorto signifas ke, kai, ol, kai la rilativoin kio, kion, kiu, kiuid, kiun, kai, kiuin. Ekzemple, por traduki la frazon, mi diras ke vi estas belai, Ni diru! Due! Por traduki la frazon vi estas pli bela ol ni diru: frazon mi amas tiun kiun vi amas mi diru Por traduki la frazonT domo estas tio kiun mi konstruis mi diru! la frazon Tiu donatso estas por tiuj, kiuj zorgas min, ni diru!